Vážení filharmonickí návštevníci, tento týždeň bude Reduta svetkom mimoriadnej, dá sa povedať, výnimočnej udalosti. Po viac ako 20 rokoch vo štvrtok a v piatok z koncertného pódia Slovenskej filharmonie zaznie koncertné uvedenie opery, a to nie opery hociakej. Bude to tragédia Elektra, ktorú významný nemecký skladateľ Richard Strauss napísal v roku 1909 na námet a text hry rakúskeho dramatika a spisovateľa Huga von Hofmannstála. Vo štvrtok a piatok tento týždeň budete teda počuť operu. V koncertnom uvedení sa v úlohe elektrí predstaví svetoznáma nemecká sopranistka Majda Hundeling – ktorá často hostuje aj na pódiu Slovenského národného divadla. Ďalší solisti budú s radou umelcov Slovenského národného divadla a pribudne aj tenorista Jan Vacík v úlohe Egista. Diriguje charizmatický slovenský dirigent Juraj Valčuha a už toto meno by malo byť zárukou mimoriadnej výnimočnej udalosti. Učinkuje orchester Slovenskej filharmonie a časť Slovenského filharmonického zboru. Dámy a páni, vo štvrtok a piatok Richard Strauss Elektra. Srdečne pozývame, príďte.